バババババババババババンおいでおいでおいでおいでつらかったはいというわけで、はい、今回ははい寮の持ち込み企画な、なになになにはい。しょうちゃんを、はい。落とし入れたいと思いますえ しょうちゃんを陥れたいと思います。何するの何するの抜き打ちカメラロールチェック <sighs> はい、携帯見して。えー、もう <laughs> もういや、気になってるでしょ 皆さん。皆さん気になってる本当に翔太がね、普段どんな写真を撮っているのか、うん、どんな画像を保存しているのか、はい、気になりますよね。俺も気になっている。全然ないけどね。いや、なくはないでしょ。全然ないよ。だって、インフルエンサーさん。え、やめてよ。 そんなやめようよそういうのなんか惨めになる <laughs> いやそんなことないんだけどさ <laughs> いやほらさ、はい、いつもインスタだったりとかさ、うん、ツイッターとかさいろいろ、まあ TikTok だったり、うん、あの投稿してるじゃんはいねだから、うんいろいろね、画像を撮ってるんじゃないかと。はい。あと、 がね、まあ、うん、いつ変えたかによって、それ以上昔はないかもしれないけど、はいはいはい、ちょっとね、どんな画像が残ってるのかとかもね、ちょっと気になるから、今回ね、抜き打ちで。ええー、変なもんないかな。いや、変なものは、うん。します。終了。まあまあまあまあ。 <laughs> というわけで、はい。携帯持ってきてください。 <laughs> これじゃないでしょえ、何がこれは、翔、うん、ちゃんの携帯じゃないじゃん。これ使ってるよ、普段僕。いや、普段使ってるかもしれないけど、うん、これじゃないじゃん。こっちじゃない方そう。なんだ。 普段使いのこっちかなってこれなんか YouTube 見たりとかさそうそう用のやつじゃんはい持ってきなさいえー、本当に嫌だかも嫌だかも本当に嫌だかもいいよ <laughs> 謎の日本語 <laughs> 本当に嫌だかもしれない嫌かもねいいよじゃあ、うん、写真ってどこに入れてたっけえわかんないんだよね俺あんまいじったことないからさ 嘘つけよ、あ、これじゃん。あ、それか。普通に写真。あ、これか。 <laughs> 普通に写真書いてあるんだけど。これか。めっちゃごまかしそうとしてんのよ。いいよ。何どう見たいじゃあちょっとね、面白い画像がないか、チェックしていきたいと思います。 18年からある。えー、意外とあるじゃん。ってことは、俺らが YouTube 始めた時からぐらいかなうんうんうんうん。が全部あるってことでしょそうだね。待って待って待って。いいよ。一番下が最新ってことね。そうだよ。ちょっとね、面白いのがあったら、うん。紹介していきたいと思います。はい。いや、ないと思うんだよなないと思うんだよな、俺。普段ネクラだし、つまんないし、友達いないし。知ってる。 <laughs> 最近のやつはあれだね、あのー、ちょっと前に動画出したさ、うん。スクショ大喜利の、うん。あ、そうだね。うん。画像が。うんうんうん。いや。 <laughs> まあまあまあまあ、いいよ。いいよ。うんうん、うん、うん。これ、見せていいいいよ。うん。これね。これね。これ見てるかな これ、インスタとかで出してるかなうん、投稿したやつだよね。うん。あのさ、俺思うの、自撮りの写真をさ、うん、家でさ、一人でさ、撮ってるわけじゃん。はい。どういう気持ちで撮ってんのこれ。どういう気持ちうん。どういう気持ちうん。 あ、俺かっこいいとか、あ、俺かわいいと思いながら撮ってる。 <laughs> 思わない、思わない、思わない。いや、もうね、嫌なんだってば。ちなみにさ、ちなみにこれは、あの、何ショット目なのえ、わかんないな。覚えてないや。何回くらい撮とって。覚えてない、覚えてないけど、うん。一回でバシャはない、絶対。そうね。何回も撮ってる。難しいよね。うん。自撮りって。自撮り難しい。ね。 だから、撮れない日もあんのよ。なんかもう本当になんか、顔ができ、作れない日っていうか、もう、うん今日ダメな日って時はもう撮らない。あ、コンディション悪いなとかね、うん。そういうのはあるかもしれないけど、なんか自撮りでさ、やっぱさ、すんごいなんかうまく撮れる人は、すごいと思う。ね、そうだよね、うん。本当にすごいと思う。あと何回撮ってんだと思う。そうそうそう。うん。そうね。面白いの、あるかな やっぱあれね、編集してるからさ、うん、そういう関係のなんか、そうだ、ね、画像とか動画とかもね、うん、多いよね。普段編集とかするときって、うん、パソコンと、その携帯とかと一緒にやってるから、うんうん、どうしてもね、そういうのが多くなるね。あ、ちなみにこれ <laughs> これはどういう気持ちですか映していいいいよ。 <laughs> えだからこれもこのドアップはいやだからこれもねこれもなんかも漏れなかったのはいはいはいはい漏れないんだけど、うん、まあでも写真撮んなきゃなインスタ載せたいなって思った時にここだけ載せとけばさ、うんうん、まあかっこよく見えるかも <laughs> でもあれでしょこれ、うん、ちょっと残念ながら、うん、あの失敗作でしょそう寝てよ <laughs> だって消してないでさ、残ってるからさ、うん、あれ、ここら辺俺が撮ったやつなのかなそうだね。はいはいはいはいはい。ダニエル。ダニエル、ハリーポッター。ラドクリフ。はい。これはこれは、うん、これも動画の、うん、あの、防具。はいはいはい。そう、動画を作ろうと思って、うん、あ、これかっこいいなって思って写真パシャって撮っといた。確かに。で、これを参考にした感じ。あ、 なるほどね、うん、動画の参考用にねそうそうそうそうあそういう画像もあるんだそうだね真面目だねやめてよ真面目じゃないんだよもうふざけながらやってんだよ真面目真面目じゃないんだよやめてよ真面目とか言わないでひょにょ発見した俺何浮気画像何どれ誰よこれこれは俺が好きな毒物 <laughs> かっこいいなって思う人は、撮っちゃう、ああこれなんなんなのスクショ スクショ。 <laughs> 何のスクショあ、なんか、TikTok ライブとか。あ、あー、そうなんだね。そう、縦画面だから。TikTok ライブとか見てるんだ。なんか、気になる人がやってたら、見ちゃう。 まあまあまあまあまあまあね、うんイケメンがね、うんあの TikTok でよく見るイケメンがね <laughs> ライブしてるもんそうそうそう。でもな <laughs> 言うてこの <laughs> こわかこちょっと微妙何でもよかったこれちょっと微妙そうだねねあれだけどちょちょっとやきもち焼くわなんか知らない人のさなんかちょっと画像出てきたらちょっとやきもち焼くわ、あとなんかないかなああはいああ、はいはいはい。もうまたてい出よイケメンでした。 イケメンが。イケメンが。はい、浮気確定。 <laughs> なんでだよ。 <laughs> そう、これもね、これもちょっとさ、わかんないな。映していいかわかんないから、見えないんだけど。この子もね、翔ちゃんが、あの、いつもかっこいいって言ってる子だよね。かっこいいなとかさ、思うんだけど、うん、 なりたいっていうのが強いのね。あ、憧れてるんだ。憧れてる、そうだね。こういう風になりたいとか。なるほどね。そういう風に思っちゃって僕。はいはいはいはい。好きっていうよりかはその人になりたいっていうのが強いかも。うん。うん。なんかさ、あ同じだね。多いんだけど、その、さっき言ったさ、イケメンがね。イケメンのさ、うん、しかもなんか、かわいしょライブのスクショだよね。 なんでライブのスクショこんな撮ってえ言っていいのかななんかさ TikTok のさアカウントがさ2つぐらいあってさ、うんうん一応見る用であるのあ自分がね自分が見るよで、うんうんうん、でそれでさそのアイドルの子にさ、うん、TikTok ライブでさ「スクショタイムください」ってあのコメントすんの俺 <laughs> 少量チャンネルのあの TikTok のやつもあるのね全然あるんだけどちょっとそれは恥ずかしいから2人でアのアップしてるやつではないアカウント、ね、アカウントで、うんうんうん、そうスクショタイムくださいって言ってそしたらしてくれたへえっていうか何やったの <laughs> いやだから俺も好き応援してる人でいやそれで俺は気持ち分かったのあの自分がさライブとかしてスクショタイムくださいっていう気持ちが分かった、うんうんうん ライブしてる時にね、うん、コメントであるもんね。そうそうそうそう。いや、なんか、ね、そう。そしたらもう、快くね、うんうん、するする。くださいって、ぜひ撮ってくださいってね、うん、言えるよね。そう。うん、はい、うん。ちょっとね、そんなことしてるなと思って <laughs> いいよ、俺のスクショタイム。いや、いいよ、いいよ、やめて。わかった、わかった。終了。まあでも、そんなもんかな。 真面目だね。ねやめてよ、真面目じゃないのよ。真面目じゃない。仕事関係か、自撮りか。 <laughs> ライブのスクショって。そう、そうだね。そうだね。そんな感じ。あ、出た。あ待って出たあほんとどんだけ好きなのこのアイドル。それはさ、多分さ、う僕じゃないんだよな。ああ、でも、うん、僕じゃないけど、ん。誰かがスクショくださいって言った時に僕も合わせて、 <laughs> 必死、必死に撮った。何やってんのもういいんじゃない長いよ。 え、だってさ、まだ今年のやつね、2018年まであるから。 <laughs> どんだけ取るのこれ。りょうのやつはりょうちゃんのはいや、でも、今回は、俺の持ち込み企画だから、 <laughs> 俺のやばくない俺のだけでさカメラロールをもう見せますよ。なんでだよ俺のだけなのいや、だってほら、世の、翔太ファンが、見たいってうん いう心の声が俺聞こえたからこれ今回用意したから。 <laughs> でも、だって別に <laughs> 特にないよ。俺の、ね、俺のカメラロールなんてもうみんな誰誰いや、今日の方が気になるよ。誰も興味ないよ。どうすんのよ。何がいやらしいのが出てきたら。え昔のやつとか入ってる昔のやつあ前の人の人とかさ。ある、ありそうかな。さあ、どうかな。見てみようよ。いや、 見てみよう。 <laughs> いやいや、ダメ。なんでだよ、なんでよ。見てみよう。ダメよ。多分残ってんもん、昔の。いいよ。前の。別に僕、別に全然いいよ。前の彼氏の写真は残ってる。うん、え、でも、絶対見せれないよ。あ、見せなくていいよ。え、もう、いいよ、俺のは。多分ね、俺のこそね、本当につまらないと思う。これなんで撮ったんだっけえ、それなんだっけな仕事のやつ。仕事で、 これはいラジオ番組に呼ばれるってことになって仕事関係でねいつえー、っと出るのあもう出たのあ出たのそうそう、えーだってもう仕事のやつだから、少量関係ないから、あの、別にね。すごいね、なんかさ、テレビとかさ、 出てさラジオとか出てさ、ね、なん何何何その <laughs> その会社の何なの <laughs> すごいすごいねメディア担当じゃん違う違う全然たまたまたまたまたまたますごいね本当にでも全然面白くないでしょ、俺の。そうねなんかほんと、なんか仕事関係のね、やつとかがほとんどになってる、今。そうだ、ね、なんかプライベートでもさ、なんかご飯食べに行って写真撮ったりもしないし、うん どっか行って撮ったりもしないじゃん。しないね。これは、京都で撮ったね。あ、そうそうそうそう。それはね、京都駅で。京都駅。これは、ここでしか出してないな。うん。そうかも。 だいぶ前の動画でさ、うん、京都に行きましたみたいな、ね、そうだねその時だね動画で、うん、結局、まあ、コロナの渦中だし、うん、観光もできないけど、写真ぐらいはそうそうえ駅でね <laughs> そうだね前にあったなんか、ところで写真だけ撮って、あとねほぼホテルと仕事場みたいな感じだと思う、うんあ、それも出してないね。これも見るいいいいよ。 <laughs> そう。 深大寺に行った時のやつねああそうだねそうなんか俺顔丸くねいやそういう顔してるからじゃない <laughs> 顔丸いな <laughs> 言うたら俺も超まん丸丸いねえー、俺の写真しかないじゃんしょうちゃんが大好きだから <laughs> マジでしょうちゃんみたいになんかイケメンの写真スクショしたりとかしないのすればいいのにすればいいなんてだからしょうちゃんでいいよ俺はありがと <laughs> 何その過去形。ありがとうございました。本当になんもない。うん。つまんないよね。まあ、こういうもんよ、多分。うんアラフォーって。そうなんか知らんけど。 <laughs> そうね。特に本当につまんないでしょ。ないかな。うん。もっとじゃあぼっか。え、細い時見せちゃう 量遅い時2014年えー、そんな昔えー、これちょっと全然違うね、えー、見せ見せるいいよこれ初めてですね絶対絶対コメントで書かれるよなんかもう痩せてはい、はい、いきますよせーのこれいくつの時えでも言うてえっ、ー、と7年前32とかへえー、そうだね今の方が僕はいいかなあ本当うん <laughs> 嬉しい <laughs> はいはいはいはいはい <laughs> うんくらいですかねいや何もないっしょ本当にうんあ <laughs> あへえああいや残ってたねねえ俺全部消したと思ったんだけどあこんな顔してたんだうんいやいいよよく見たことなかったからさまあそういいよもうそんな <laughs> まあまあいいんだけど はい、はい、元カレのね消そう <laughs> まあでも消し忘れちゃうよねそうねうんよっぽど恨みとかなきゃ消さなくなる、うんうん、でもさ翔太の場合もともとなんかそんな消さなくてもいいよとか言ってくれてたじゃん、 <laughs> うん、だからまあ別に消してはなかったんだけどもともとね、うん、でもまあまあ自分の中でけじめでもないななんかまあいいやみたいな、うん、もう関わることもないしなと思って、うんうんうん 消したつもりだったけど、うん、 <laughs> ちょっと一個だけの。 <laughs> まあまあまあまあ。いいよいいよいいよ。ひょにょ。はい、というわけで、はい、今回は、うん、抜き打ちカメラロールチェックをやっていっ 来たんですけれども、はい、まあ、翔ちゃんがアイドル好きだと、うん、イケメン好きだということが分かったね。そうですね。うん、はい。でも、あの、 <laughs> でもまあね、うん、それ以外なんもないよな。 <laughs> お互いに。なんかもっと、翔ちゃんなんかいやらしい <laughs> 画像とかあると思ったら、全然なかったね。そうだね。うん。ここれぐらいじゃないよ、か、いやらしいやつ。あれちょっと待って、今あった。 結構そのええとか言われると思うんだけどなんか変なツイートとかさや闇ツイートとか言うの、うん、そういう人とかのツイートとか、うんうん、どうこれ多分後で消すだろうなとかいう人のやつを取っとく <laughs> 俺は握っとくちょうど見たの握っててどうすんのよ後でどうすんのよいやそうどうもしないのどうもしないけどあここで言ってたなみたいな怖い怖いよ だからもうつぶやいたらすぐ分かるわらねマジ <laughs> 誰に言ってんのいや分かんないけどいや本当に僕が見てる人たちは分かりますよ <laughs> まあ誰見てるか分かんない <laughs> はいねうんはいいやー翔ちゃん真面目だなやめ真面目とか言わないでよああやめなさいよ <laughs> いや見えたかな